Heute sind die Finalläufe 222 Meter und eine Unified Staffel. Ja, natürlich das sind die Finalläufe, die Vorläufe, das ist, das sind alles Special Moments. Ganz egal, sobald sie auf dem Eis sind, ist das ein Traum für mich. Ja, das ist äh, vor allem sportlich und ganz besonders und noch mehr menschlich eine große Bereicherung, weil die Leute auch sehen, äh, dass das äh, äh, einen Sinn macht, weil Sie sehen, diese Sportlerinnen und Sportler sind glücklich, wenn sie teilnehmen dürfen. Wo immer ich hinkomme, es sind äh, immer tolle Ereignisse. Ich bin so stolz. 2700 äh, Österreicher sind hier freiwillig engagiert, helfen mit, dass diese großartigen Spiele zustande kommen. Ich finde, das ist ein Zeichen, das wirklich in die ganze Welt geht. Ich glaube, dass Solidarität äh, und Respekt in unserer Gesellschaft äh, die entscheidenden Werte sind, die wir zu vertreten haben. Und das ist heute hier eine Demonstration, äh, was Respekt bedeutet. Ich habe fast beängstigend gesehen, wie die Speedskater um die Kurven geflogen sind und einmal ausgemalt, wenn ich auf den Kufen stehen müsste, wie lange ich das schaffen würde. Wenn du dazu schaust, du merkst den Unterschied nicht. Und das ist ein wunderbares Symbol für unsere Gesellschaft. Wir sind alle gleich.